ආයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම චමුත් සත්‍යපාල ප්‍රථමයෙන් නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. රුපියල් මිලියන පන්සියක ප්‍රතිජීවක ඖෂධ කතාවක් වෛද්‍ය චමල් හෙළි කරයි. තෝමස් බ්‍රව්නිට අනුව නින්ද වූ කලී මරණයකි. මිගෙල්ද සර්වන්ටේස්ට අනුව නින්ද යනු කුසගිනි තැනැත්තාට ආහාරයකි. ටෙලිවැකියට අනුව නිදාගන්නා ජාතියක් පාලකීන්ට සුර සැපදෙයි. දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. රුපියල් මිලියන පන්සියයක් වැඩිපුර ගෙවා ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් මිලදී ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බව වෛද්‍ය චමල් සංජීව පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අද මේ රටේ සෙෆරොක්සින් කියන ඖෂධය ලක්ෂ 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගෙනීම සඳහා ටෙන්ඩරයක් ඇඳවීමක් සම්බඳ මාධ්‍යවල වාර්තා වෙනවා. අවාසනාර්ථත්වය තමයි නිසි ක්‍රමවේදය යටතේ මෙම ටෙන්ඩරය ක්‍රියාත්මක වූවා නම් ගුණාත්මක වශයෙන් ඉහළ තත්ත්වයේ තියෙන සෙෆරොක්සින් ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ලබාගත හැකිව තියෙන මුදල වගේ රුපියල් මිලියන 500ක් වැඩිපුර මුදලකට තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැන් මේ ඖෂධය ගේන්න හදන්නේ. අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට කියනවා මේ තරම් අධික මූල්‍ය පරතරයක් සහිතව ඒ ටෙන්ඩරයට සඳහා ඉදිරිපත් වෙච්ච සමාගම්වල මිල ගැනීම වල පරතරය යටතේ මේ තරම් ප්‍රබල වෙනසක් සහිතව මේ සෙෆරොක්සින් කියන ඖෂධය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාව පිටුපස ටෙන්ඩර් මගඩියක් මූල්‍ය වංචාවක් තියනවාද කියන කරුණ වහා පරීක්ෂා කිරීමේ වගකීමක් තියෙනවා. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය පසුගිය මාස කිහිපේ පුරා ඇසුණු ජනප්‍රිය මාතෘකා කීපයකට මොකද වනේ කියලා මේ නිකමට වගේ අද ටෙලිවැකියෙන් එලියලතියන්ට හිතුණ. ඕ අද ලියන්නේ දෙසිය හැට තුන්වැනි ටෙලිවැකිය. පහුගිය කාලේ පුරාම ඇසුණු සමහර මාතෘකා දැන් මේ අමතක වෙමින් තිබෙනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒ මාතෘකාවලට දැන් අප මේ අනුගත වෙමින් තිබෙන ආකාරයක් තමයි පේන්ට තියෙන්නේ නේද. දැන් ඔය බටහිර ජාතීන්ට යටත්වීමට පෙර අපට තිබුණේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක්න එකැනි රටේ පාලන බලය අධිකරන බලයසේම හමුදා ශක්තියත් අයිතුනේ රජ්ජුරුවන්ට නනේද එක්දහ සමසය හතලි සටේද ඉතින් අපි නිදහස එහෙම ලබලා නේද රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් නැති වෙලා ගිහිල්ල ඔය නිදහස ලබපු වෙලාවේ අපිට ලැබුණු අතිශයේ වැදගත්ම සාධකේ තියෙනවා නනේද එක ලැබුණ අපිට ඔය ඩොනමෝර් කොමිසමේ යෝජනාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නේද ඒ තමයි සරෝජන චන්ද බලය. සරෝජන චන්ද බලය නිසා අපට අපව පාලන පාලනය කරන නියෝජිතීන් තෝරගැනීමේ අයිතිය ලැබුණ. නමුත් දැන් අද වන විට ඒ අයිතියත්න් අභියෝගයට ලක්වෙමින් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පලාත්පාලන මැතිවරණයට වෙච්චි දෙයක් නෑනේ නේද අර පුංචි හේවල පුංචි බවත්. ස්වාධීන කොමිසම නිකන් නමට පමණක් ස්වාධීන බවත් නේද දැන් සනාත වෙලා අවසන්. ඔය ස්වාධීන කමිෂන් සභහා පත් කළේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුළේ. නමුත් දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් ස්වාධීන කොමිසමත් නෙමෙයි බලගතු විදහ සහායක ජනාධිපති දුරයේ සහ එහි වචන බව සනාත වෙමින් තිබෙනවා නේද. දැන් ඊට කදිම උදාහරණයක් මේ ඔය හමස් පෙට්ටියට වැටුණු පලාත් පාලන චන්දය. ඉන්දියාව කිව්වත් ඇමරිකාව කිව්වත් නේද දැන් වැඩේ යට ගහලා අවසන් වගේ තමයි පේන්ට තියෙන්නේ. චන්දය ඉල්ලලා මහපාරටයනවා අපි ජනතාව පෙළගස්වනවා අපි මේ චන්දේ දිනා ගන්නවාමයි කියලා වේදිකා දෙවනත් කළ විපක්ෂයටත් දැන් ඒ සටන් පාටේ නේද අමතක වෙලා නිකං ආගියතක් නැති බවක් තමයි පේන්ට තියෙන්නේ. දැන්ඔයි විදුලිබිල වැඩිකරන්ට දෙන්නෙම නෑ බලය ඇත්තේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට කියලා නේද උදේ හවස කියපු ඔයා එකන ජනක. වෙච්චි දෙයක් නෑන නේද. දැන් අද මේ තමන්ගේ කෑමබීමවලින් දරුවන්ගේ අතිරේක වියදම්වලින් අඩු කරලා අර තමන්ගේ සෝකැමැත්තෙන්ම තමන්ගේ ලයිෆ් කලිටියක පහතටදාගෙන ඉතින් ඉහලගේ විදුලිබිලගෙවලා නේද කෝමාරි කරන්ට එක කපාගන්න නැතුව ජීවත්තෙන්ට තමයි ජනතාව ජනතාව උත්සාහ කරන්නේ. එදා ඔය විදුලි බිල වැඩි කළොත් බලාගෙනයි ජනතාව බිල ගෙවන්නේ නැතිව හිටියොත් අපේ සේවකීන් විදුලිය විසන්ති කරන්නට එන්නේ නෑ කියලා මහා තර්ජනාංගුලියක් ඇසූ වෘතිය සමිතිත් අද නිකං ආගියතක් නෑ වගේ නේද පේන්නේ. මොකද මේ බිල ගෙවාගන්ට බැරි අයගේ ගෙවල්වල විදුලිය නියමෙටම විසන්ධි කරලා යනවා එකනෙ කරන්ට එක කපලා යනවා. හොඳේ දැන් ඉළඟට ඔය මේ ලක්ෂයකට වැඩි වැටුප්පලට ගහන බද්දෙදි. රටම එක මිටට පෙළගස්වනවා කිව්වට අද නිකං එක මිටට බද්ධ කපමින් ඉන්නවා නේද එක මිටට ගැහිච්ච පෙලක් නං නෑ මේ අධික බදු ගෙවන්න අකමැති මේ රට දාලා යන්ට පුළුවන් අය රට අතහැරලා යනවා නේද ඒ අතර වැඩියෙන්ම ඉන්න කවුද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍යවරුන්නේ අද වන විට හත්සියකට වැඩි පිරිසක් රට අතහැරලා ගිහින් අවසන් දැන් ඔය කාලයක් අර පුංචි උන්ගේ බෑග්වල මහ පරිමාණයෙන් අයිස් හොයපු මාතෘකාව නේද එකත් අමතක කරන්න හොඳ නෑ දැන් ඔය අයිස් වෙලා වගේ ගිහින් තියෙන්නේ නේද දැන් අද ඒ අයිස් සොයා කළ මහ පරිමාණ මෙහිවුම් හුදු මාතෘකා පමණයි. එක එක කාලෙට මවන මැවෙන කතා නේද. හරියට අර මේ කැලනි ගඟ දෙබෑ කරගෙන නයි ආව කතාව වගේ. සාපිලගේ වඳකොත්තු වඳ සැත්කම් වගේ. ඉළඟට මෑත කාලේ ඔය යට ගහන්න හදපු එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ වන්දියනේ යට ගහන්න හැදුවනේ ඉතින් ඔහේ කාලයන්ට ඇරිය කියලා පිහිත හදාගමකු ඇ දැන් අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් කැරකිලා කැරකිලා ගිහිල්ල ඔවන් යාන්තන් අද කොහෙද සිංගප්පූරයද කොහෙද ඔන්න නඩු දාන්ට යනවා කියලා අද වාර්තා වෙනවා. වන්දිය ලෙස ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හයයි දසම හතරක් නිදංවේ තක්ෂේරු කරලා තිනි අනේ ඒකෙන් භාගයක්වත් ලැබේවා කියලා ඉතිං එක හිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳේ මේ අතරවාරයේ තමයි ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කරලියට එන්නේ. හතර අතින් මේ දැනුත් විරෝධය එල්ල වුණත් බොහෝ වෙලාවට හෙට හෝ අනිද්දට පාර්ලිමේන්තුවට ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගෙනල්ල ඕක සම්මත කරගනේවි නේද. ඔතනදි ඒත් ඔය ඕනෑම දේකට තම පක්ෂය වෙනුවෙන් අතවසෝන උන්දලා රට ජාතිය ආගම අනාගතයේ අපේ දරුවන්ගේ හෙට දවස අපේ දේපල ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් බේරා ගැනීම උදෙස්සා කියලා නේද අන්තිමටම අතවසවල පනත සම්මත කරගන්ට ඉඩ තියෙනවා. ඒ අතර වාරය ඉතින් ඔය මේ හදිස්සියම එලිටහපු තව මාතෘකාවත් තියෙනවා නේද රිලා මොටව් කතාව නේද දැම් මේ වන විට දැවෙන එකම ජාතික ප්‍රශ්නය බවට පත්වෙලා. හරිද චීනය ඉල්ලුවෙත් නැති අමරවී තීර විතරක් දන්න නේද රිලා ගණ දෙනුව දැම් ප්‍රධාන මාතෘකාවක් නේද. මේ රටේ ජාතික ධනය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන පණහක් හැටක් කාපු පණහක් හැටක් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන පණහක් හැටක් කාපු රිලව් ඉන්දද්දි නේද ඉතින් ගඩා ගෙඩි කන රිලව් දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නයක් කියමුක හොඳයි. දැ රිලවුන් පටවනවට විරුද්ධයයි පටවන්ට එපා කියන අයයි නේද ඒ අතර මහා මේ වෙලාවේ රිලා සටනක්. අපි රිලා සටන යෙදිලා ඉන්න වෙලාවේ ඔන්න දැන් හීන් සීරුවේ රටේ ලාභ ලබන ආයතන ටික විකුණ ගන්ට අවශ්‍ය ඩීල් එක දැන් පත්තු කරගෙන යනවා. ඒවද යට ගිල්ලහම නෙමේවා යටින් හීන් නූලෙන් වැඩේ වෙනවා. ඒ අතරවාරය දැන්වයි IMF කොන්දේසි පොරොන්දු නේද එකඟතාටික එකත් දැන් ගදෙනකුට අමතක වෙමින් තියෙනවාද කොහේද දැන් කොහොමුණත් කමන්න අදහෙට ඔය දේශීය නය ප්‍රතිවිහ ගත කරන එක කොන්දේසියක් හොඳේ දැන් ඉතින් මේ ආණ්ඩුව මේ රටේ බැංකුවලින් ගත්ත ණය කපාහරින්න ගන්න පටන් ගන්න වෙනවා. ETF EPF වලින් ගත්ත ණයත් බොහෝ වෙලාවට කපා හරින්ට වේවි. නැත්තම් ඉතින් ගෙවන්ට කල්ලිල්ල ගන්නට වෙනවා නේද? ඒ ගත්තහම ඉතින් අන්තිමට වෙන්නේ ඔය අපේ ඉතිරියට අපේ ඉතිරියට ආන් ඒකටත් තට්ටු වෙන එක. හරිනේ. දැන් එහෙම කතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවේ මේ කරලියේ තියෙනවා නේද? කොහොම වුණත් ඒ ඔක්කොම තියෙද්දී අපි රිලව් රටපටවමුද නැද්ද කියලා තර්ක කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද ටෙලිවැකි අවසන් කරන්නට හිතුනේ මෙන්න මේ මෙහෙම. ඔය තෝමස් බ්‍රව්නිකිව් ආකාරයට නින්ද වූ කලී මරණයකි. නින්ද නින්ද වූ කලී මරණයකි. එම මතක් කරන්නට වෙනවා. ඔය වගේම තමයි අර මේ මිගෙල්ද සර්වෙන්ට්ස් කියලා තියෙනවා නින්ද මුලින්ම සොයාගත් තැනත්තාට ආශිර්වාද වේවා. එය කුසගිනි තැනත්තාට ආහරයකි. පිපාසේට පානයකි ගින්නට සිසිලකි සිසිලයටද ගින්නකි කියලා නේද. ජනතාවගේ නින්ද පා පාලකීන්ට සුරසැපදේ කියලා ඔන්න දෙසිය හැටතුන්වැනි ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා හොඳේ ඔවු අපේ නින්ද පාලකීන්ට සුරසැපගෙන දේ. සමගි ජනබලවේගේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැසක් ඊයේ නව බලවේගයක් ලෙස එක් වුණා. ඒ විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුළු ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කටයුතුවලට එරෙහිවයි මෙම බලවේගය නිර්මාණය කර ඇත්තේ. ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කටයුතුවලට එරෙහිව දැවන්ත බලවේගයක් ලෙස එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැසක් අද මුල පුරනු ලැබුවා. වර්තමානයේ උද්ගත වී ඇති දේශපාලන ආර්ථික සහ සමාජීය ප්‍රශ්න හමුවේ ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අත්නෝමතික වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව විපක්ෂයේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ එකට එක්වී පොදු වැඩපිළිවෙලක් සැකසීම සඳහා සමගි ජනබලවේගයේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැසක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී එක් වුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සහ ඩව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වෙනුවට විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතු බව එහිදී විපක්ෂනායකවරයා පෙන්වා දුන්නා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුළු ආණ්ඩුව විසින් ගෙනීමට නියමිත ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පනත් පිළිබඳව පුළුල් වශයෙන් මාධ්‍ය දැනුවත් කළ යුතු බව එහිදී යෝජනා වූ අතර එම කටයුත්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉමිතියාස් බාකිර් මාකරට මෙහිදී පවරනු ලැබුවා. අපි හැමෝටම මේ ගමන එකට යන්නට නම් අපිට පැරණි ආකල්ප වලින් වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා හැමෝටම වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද වෙනස් ශ්‍රී ලංකාව. අපි රටක් හැටියට දියුණු වෙන්නට නම් අපිට බෑ ජාත්‍යන්තරයෙන් කොන් වෙලා කටයුතු කරන්න. අපිට බෑ හුදකලාව දූපතක මානසිකත්වයෙන් ලිංමැඩි සංකල්පයක් තුල ඉදිරියට යන්න. අපි ප්‍රශස්ත සාකච්ඡාවක් කරා ත්‍රස්ත විරෝධී පනතට එකහෙලාම විරුද්ධ වෙන්න. විශේෂම මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෙලසන රටේ ලක්ෂ දෙසේ විස්සම ත්‍රස්තවාදීන් හැටියට ජනාධිපතිවරයට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ ඉතාමත්ම අන්තවාදී පනත අපි පරාජය කර. ඒ පමණක් නෙවෙයි රටේ මානව අයිතිවාසිකම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් ජාතික ආරක්ෂාව මේ සියලු ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරගන්න අලුත් පනතක් නිර්මාණය කරනවද එසේ නොමැති නම් පවතින පබ්ලික් සිකියුරිටි ඕඩිනන්ස් යටතේ ඉදිරියට යනවද? ඒ කාරණා පිළිබඳව පොදු මතයකට ප්‍රවේශ වෙන්නට අපි හැමෝම එකට වෙලා සාකච්ඡා කරමු. ඒ පොතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා යළිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්